gure uinak nola askatu. Nola nahazi. Elkartu. Okitu. Bategin. Izan. Haizearekin batera dantzan ibili. Libre behar zaitu dalako. Libre behar naizelako. Libre behar naizelako. gorputza eta bihotza aski izateko eskubidea daukagulako. Eta nork, bere urratxekin bidea egiteko, norbera izateko.